Τι έγινε, μαλάκα. Βρε, κόρτισε, έχουμε χάσει ένα χάμβι, κάτι συνέβη. Αρπιτζέ, αρπιτζέ. Ποιο χάμβι. Δεν σταματήσω, δυο μας είμαστε. Πού πας, πού πας. Το χάμβι το ιατρικό, εμείς ε, έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. στο τέλος. Γρήγορα, γιατρός, γρήγορα στο καμένο το όχημα. Γρήγορα, γρήγορα, έχουμε τραυματίσει. Ελάτε εδώ γρήγορα, γιατροί. Κλείστε το στις πληγές, βάζετε τους καραγάδες και φέρτε τους πίσω. Είναι σε φραγική κατάσταση. Δώσε λίγο. Ε, βάλτε εδώ δεξιά. Ό,τι είναι κάτι, κάντε επί τόπου ρε, μπάντα της ε, ε, ε φιάλτη, βάλτε το αίμα. Δεν το χάμε να τους βάλουμε μέσα, δεν τα χάμε να τους βάλουμε μέσα. Ε, γυρνάτε, γυρνάτε. Δώστε κρίτη, δώστε κρίτη να έρθουμε. Κάνει 120 120-143. Πάνω στο δρόμο. Θέλει επινεφρίνες ταυτόχρονα. Ε, κάνω CPR. Σωτό. Κάνω CPR στο σωτό εγώ. Ερχόμαστε. Και θέλει μια πινεφρίνη τώρα να του δείξω. Λοιπόν, ε, CPR κάνω, κάνω CPR βάρα πινεφρίνες Κόπη. Θα αρχίσουμε τα μπάντα σου. Ήταν μήπω κανένα άλλο να... και πέθανε. Ξέρουμε αν ήταν άλλο με στο χαμβί. Ναι, δεν ξέρω. Πιάνω δεξί χέρι. Πιάσε κεφάλι. Κάνω CPR εγώ. Κάνω CPR συνέχεια εγώ. Θέλει και επινεφρίνε. Κουβάδω και αίμα να ξέρει. Βάρε επινεφρίνε εσύ. Εγώ κάνω τέτοια. Σήμερα επινεφρίνε εγώ κάνω CPR. Οι άλλοι κάνουν πάντα. Δεν έχω άλλο Έχει το όχημα. Δικό μα πρέπει να Μόγος σε είσαι, ε, κοντά. Ε, ακόμα κοντά. Ακόμα Πεθαμένο. Πώς είναι πεθαμένος, ρε, αφού ζει. Δεν είναι. Πώς είναι. Πάτε Πατέρας πάλι, ναι. Ζει, πώς είναι πεθαμένος. Ρε, θέλει CPR και πινεφρίνη συνέχεια, μέχρι ξυπνήσει. Μα το κάνεις CPR στο κεφάλι. Μα πως είναι. Μόνο στο τόρσο νομίζω γίνεται. Ένα μπορεί να κάνει CPR συνέχεια και ο άλλο πρέπει να βαράει πνευρίνη συνέχεια μέχρι ξυπνήσει. Πρέπει να αρχίσουμε πρώτα τη πηγή, νομίζω. Κάνω CPR εγώ. Δεν έχω άλλο σε ε, τέτοιο. Πώ το κατάφερα, τι κάνανε. Τράκαρε με τα μάξι. Του μπάτσε ο άλλο με τα μάξι. Το τράκαρε το γάμι στη μάνα. Τράκαρε. Αυτό ναι. είναι φωτογραφία, το τυπικό τρακάρισμα. Έκοψε ταχύτητα αυτό. Έκοψε Εντάξει, ρε Μπυρογνώμων, έλα να σου Γάμισε, το έχει μέσα στο αυτοκίνητο αυτό. Έκοψε ταχύτητα του καμένο και πήγε του ρε μαλάκα στο στίβο. CPR, μάγκες. Κάνω συνέχεια εγώ CPR σε αυτόν. Γιατρέ, κάνω CPR συνέχεια. Φέρετε το χάντι να τους φορτώσουμε μέσα. Εγώ το έχω και να ψάχνει. Τι? Ο Γουάι. Ο Γουάι, ε, ξέρω, λογικά για να Φέρνω χάντι, φέρνω χάντι. Ποιος είναι ο οδηγός? Τι έγινε, ε, πάρ' το μπροστά να τους φορτώσουμε μέσα. Έρχεται χάμπι, έρχεται χάμπι, κάτι άκρη. Κάτι του μορφίνη, μορφίνη, μορφίνη, ο ένας κάνει για μορφίνη. Η σφιγμή του έχουν πάει σε 180 ρε φυσικά. Κάνω εγώ, κάνω εγώ μορφίνη. Του κάνω. Side on. Σε ποιον είναι μορφίνη. Ο Σότος είναι weak heart rate. Τι είναι? Επινεφρίνη πάρα. Weak heart rate. Όχι επινεφρίνη είπα. Στον άλλο να λέω, για τον άλλο λέω ρε. Πάω να τον δω τώρα. Το ιατρικό είναι όσο πιο δίπλα γίνεται. Αυτός έχει 41, θέλει επινεφρίνη. Επινεφρίνη, κάνε το επινεφρίνη. κάνω. Βάλτε του 500 αίμα και μόλις τελειώσει βάλτε του, 500. θα τον μαζέψω και άλλο 500. Στο χάμπι, το άλλο. Έχει χίλια μες στο χάμπι αυτό εδώ. Χίλια αίμα. Βάλτε τον στο ιατρικό ρε. Θα ξυπνήσει μια φορά ρε. Να φεύγει, να πηγαίνει προς τη βάση. Κάτω CPR είναι στο σπίθος. Κάνω, κάνω. Κάνω εγώ τη σώτο. Μην κάνετε τίποτα σε αυτό που κάνω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θα κάνει ο Στίβ ο CPR θα του ο Στίβ είναι πίσω σου, ο Steve είναι πίσω σου. Ποιος είναι εδώ σε αυτόν, Εγώ του κάνω. Ωραία. Ένας θα του κάνει CPR και ένας θα του βάζει την εφρήνη. Που θα βάλει και ένα άλλο CPR. Το ε. αλλά έχει μια μαλακία που δεν φτιάχνει. Θα ε, φτιάξουμε λίγο. Λοιπόν. Βάλ του άλλα 500 αίμα. Του έχω βάλει 1500. Κι άλλα, κι άλλα, αφού βλέπεις ότι έχει 90 ρε εσύ, Σότο. Έχει μια χιλιάρα αίμα μέσα στο χάμπι, είναι το ξεχασμένο. Βάτω, βάτω τώρα, βάτω. Φέρ, φέρ, φέρ. Βάζει, εντάξει. Συνέχιση PR και Εφρήν Πινεφρίνου ε, κάποιος βάζει. πάμε στο elastic bandage δεν το κάνω, πείτε μου λίγο. Ναι, ναι, ναι, ναι, elastic το κεφάλι. Άλλο ένα αίμα θέλει. Κάτι Κάτι λίγο άκρη. είναι στο λιτήριο. Να σας πω κανένα δύο, δεν κάνετε και κάμια να δεξια Το βλέπω μία επαφή Northwest, δεν ξέρω. Πόσο μου μοίρε. Σε τι εκεί. Στο βουνό πάνω. Όχι, όχι εδώ κοντά μα. Μοίρε βλέπεις. Δεν μας έχει πάρει χαμπάρι, τον είδες. Σ' να με δίπλα σου. Έχει την κάκη μπροστά από Δεν μας έχει πάρει χαμπάρι. Λογικά θα έχει και φίλος, παιδιά. Τον βλέπω, τον βλέπω. Έχει φίλος, όμως έτσι. Μην το... Μην είναι Αποσάρισα Northwest ε, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρα από τους τραυματίες υπάρχει επαφή. Δεν είναι alert, οπότε δεν βλέπουμε ε, ακόμα. Απλά να γνωρίζετε ότι του έχουμε στα μάτια. 200-185 μέτρα είναι. Mm. Άλλη μια κατεύθυνση. North West πίσω από το σπίτι με τα τέτοια, με τις αγιές. Μην πλακώνεται όλοι, μην πλακώνεται όλοι εδώ πέρα μου και φαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να τους κάνουμε alert. Όλοι με τους άλλους ασχολούμαστε, τραυματίζουν, χτυπητοί πάρα πολύ έσχομαι. Ωραία, άσου να μείνουν εκεί. Είμαι εγώ με τον Νάιτ και τον Αράφη εδώ. Δεν υπάρχει λόγο, απλά του ε, έχουμε σε περίπτωση που γίνει να λέει πάνω μια άλλη εντολή. Πού είναι για οδόσα, Έλα βρε μαλάκα, τη φλεβά ανάμεσα από τα μεγάλα δέντρα. Μπροστά μας, νόρθες. Στις 300. Τον έβαλα. 302. Ε, μπείτε στα αυτοκίνητα να φύγουμε αν είναι. Να μην είμαστε τώρα που σηκώθηκε να μην ρισκάρουμε. Σας αφήνω Ε, ναι. σηκώθηκαν, ενημερώστε μα και πάμε πίσω. Πήγε Δάφνη. Εάν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, πες μας να έρθουμε και εμείς πίσω να βγούμε λοιπόν, για να φύγουμε. Ε, πόσο έχουν μείνει από τους δικούς μου, στον δρόμο, μπαίνουμε στα χάμι να την κουπανίσουμε. Καλά, θα πέσω να πέσω το κίνημα. Ε, φύγε, φύγε, φύγε, τον κάνω εγώ, φύγε, τον κάνω εγώ, Μάξ. Οκ, λείπει, μπες. Θα ερχόμαστε. Θα ε, το κεφάλι. Πλατέφο που είναι όταν Ε, αλλά και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πιο ωραία από αυτό. Επειδή, επειδή, επειδή το έχω ζήσει αυτό, πιο real δεν παίζει. Ράζα, δεν είμαστε εμείς. Μικάλη, θα φέρεις το ελικόπτερο να πας στο αυτοκίνητο, εντάξει. Αφού πάμε πίσω, ναι, θα το φέρω. Άντε με παιδιά, άντε. Ναι, έτσι, έτσι Γιάννη, πες εδώ. Έλα, όπου να είναι τώρα, δεν έχει σημασία, μπείτε κάπου. Μπες Γιάννη πίσω σου. εδώ. έχει ένα χάμπι. Ελάτε εδώ. Σταματάμε. Δεν σε αυτό το αυτοκίνητο. Ελάτε εδώ να φύγουμε ρε παιδιά να κάνω όπιση έχω. Πάμε στη βάση γρήγορα και θα έρθει το ελικόπτερο να πάρει το χαλασμένο. Περιμένω, δεν φεύγω εγώ, τι κάνω. Περιμένω, είσαι δεν κάνω ακόμα. Σάιτο, ξεκινάμε εμείς να φύγουμε βάση. Ναι, φύγετε, πάμε, έλα. Ωραία, πάμε και το τελευταίο.